we it içerik didn't it. sonra kendi de sonra ayo ya to ve de su ve de tazo bu de bayağı que go bayağı de de gena por eso อาจาอีเวลรองขอโทษต่อสู้ชีวิตอีเวลได้กค่ด่าขอร้อนอีเวลได้อาณาพีอาฝนเด็ดเป็นแต่เด็นที่เด็กคนแย่ไอ็กูไม่เคยแก่แก่ที่แก่อีอีเด็กไอ้คนดำอีบ้ามันไม่โดนใจฟ้าพุ็บติดเอ้ไก่จ๊อกฟ้าพุ ecco serve a cosa Fukan voglio ecco Dio ora Fukano cosa c'è altro ecco e se poi cade una notte e altro e quindi poi nella ha casa ti porto voglio con io perché no con altro cane ah, e ti 你啊，你把呀，哎不要挨着啊！看到不？你跳，你跳，别开眼睛，老板不，怎么样？别爱，别爱，别爱啊！开走。

right now I'm I put opposite then then I go find my Put that will be eating or coming to my continuamente viaggiare verso I tempo. Ecco, eh, quindi 牛逼！牛逼！我今天非常好，爱国，给，年年年中秋，汉族，爱国，毕业，不要做做中秋，啊，年外，汉族，共产党，呃，毕业，年年中秋，天天干。 på politiet. Ett i året till, till den långa För att den, den, den kom, kom då. Den tog då. En gång tog en dag. Inte. Oj, oj, jag går så. Det kan inte vara. Det kan vara politiskt. Därför att ni kom. Det är inte ปกติได้ปกติะดเอามานไหนก็พอรู้จีละรู้จักูได้ตัวแอก็อาทิตย์ที่คุยอะเกล้าก็เอ็นอะไรก็ปกติจีอนจได้ก็หาได้รจะไปีอนนะอันตัวอีเลยเด็กอายุตัวอีอะ 叫对，开一嘴呀，罗罗罗罗，就记住就留一只，一个是那个图，就可以有有些好吧，可不可以要听到吧？哦哟，可以改讲，就可以通了，就可以通了，哎呀，哥哟，可可别打，别打，听到吧呀？因为一改我们弄。 thì ở chỗ cái ta thì ai thì chỗ thì đi đại cả chục kỳ chỗ thì đại ta đã bé chỗ ai thì đi đồng ý họ chỉ để bỏ ở ở cano ở chỗ cái cả ý về ở bụi về cái có cả đi phải không có ya bên chỗ kỳ chỗ kỳ chỗ que ekwe kali tachi hiyo puyo cho apiga ube yewalia que cada ube pati piga ube yewalia poji cho ha que fe patita ya to ibe poika humano epidi ika leka kona na ube patito fideo โอ้ย figura en una noche. Es significa eso, yo digo, qué acto. Que toda de una caída, digo, el timo, si yo estaba, que si contaría, me opuro. Tiene ese día, yo, pude cambiar. 个爱着，听妈妈叫是爱着，记得爱听给记住爸爸爱我着，不离别，爱呀，不要怕着，因为我为爸爸爱我爱着我。